Mówisz, kocham cię Mówisz, kocham cię co noc Mówisz, pragnę cię Mówisz, pragnę cię każdego dnia Ale wiem że to tylko twoja gra Daj mi spokój już Nie chcę słuchać twoich słów Daj mi spokój już Nie chcę słyszeć twoich kłamstw. Przecież wiem, że to tylko twoja gra. Proszę odejdź już. Proszę odejść, póki czas. Idź, uciekaj już Idź, uciekaj, póki czas Teraz wiem Że to tylko twoja gra